Hola, hola, soy Tabata de Identifica un Narcisista. Hoy vamos a, retomar un poco el tema del gaslighting o, como yo le digo, la estrategia de, confundirte, de distracción, de confusión que utilizan los narcisistas para acabar con tu pequeña mente. <laughs> Este, pues resulta, el término gaslighting eh, surge en los 40 en una obra de teatro en Estados Unidos y luego se adopta en una película en 1944 en donde eh, estos, eh, eh, es una historia, ya sabes, de los 40 en donde un, un marido le está volviendo loca a una mujer en su casa, cambiándole las cosas del lugar y volviéndola loca, o sea, diciéndole a la mujer es que aquí estaba la cafetera, no, nunca estuvo ahí, y el otro ya la había movido, no, y así la va volviendo loca. Así es un poco la técnica del gaslighting o de la confusión que generan los narcisistas para, para ir volviéndote loco, ¿no? Además de estas eh, venenositos que van echando, como ya dijimos antes, esto dentro de una relación. Entonces, eh, necesitan hacer varias cosas los narcisistas para tenerte en control. Una es que nunca pierdas atención de ellos. Si tú ya te distrajiste porque quieres hacerla en la vida y empezaste a chambear o algo, algo tienen que provocar para que regrese tu atención a ellos. Por eso los narcisistas acaban terminando con tus carreras profesionales y con todo lo que pueden, porque lo que quieren ellos es que tú o sea, tú seas eh, eh, así, lo, idolatres y, él sea el centro de, atención siempre. Entonces, siempre van a estar haciendo como este tipo de cosas de, de ir como llamando la atención de alguna manera. Entonces, eh, por ejemplo, también otra forma de llamarte la atención, empiezan a hacer como bromitas, ¿no? Te empiezan a hacer como bromitas así de, a llamarte con apoditos, este, hacen este juego de que primero están muy cerca de ti y luego se alejan, ¿no? O sea, están estos casos de gente que, por ejemplo, te, llama diario al principio, le están poca madre y de repente, ¡pum!, de la nada desaparece, ¿no? Entonces tú les mandas un mensajito así, oye, ¿cómo estás? No te contestan. Pasan las horas, pasan un par de días, ¿no? Y este, tú pues vuelves a mandar por ahí otro mensajito, oye, ¿estás bien? ¿No? Y por ahí del segundo día aparecen, ay, perdón, estaba muy ocupado, estaba dormida, este, o estaba dormido, este, no pude contestar, la chingada. Pero ¿por qué andas tan, tan sensible? ¿Qué te pasa? Este, aquí está todo bien, la fregada, ¿no? Así como con este jueguito de, acuérdate, tú siempre tienes la culpa, ¿no? Este, es muy común esto del cold shoulder, ¿qué significa esta frialdad. Ahí les va otro truquito, ¿no? Que recientemente me acaba de pasar, este, empezó a salir con alguien, ¿no? Está todo por poca madre y el güey tiene esta costumbre de, justo antes de empezar su reventón, de mandarme así, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, pues aquí chambeando, ¿no? Este, ay, pues yo aquí en Talantro. Y yo, ah, qué padre, qué chingón, ¿con quién estás? Con fulano, este, este, con fulano, ¿no? Por ejemplo. Ay, qué padre, ¿hasta qué horas va a estar ahí? Ya, no vuelven a contestar, ¿no? O sea, o no se vuelve a aparecer hasta el día siguiente, de repente ya ves así en el WhatsApp palomita gris, ya de repente no lo vio, ya viste que lo vio por ahí de las 2, 3 de la mañana, no te contestó, ¿no? Y hasta el día siguiente tú les mandas otro mensaje, oye, ¿cómo te fue? Este, ¿Cómo estuvo? Este, bien, luego hablamos, o sea, como en este tema, ¿sabes? Así como que molestito. Y este cuate me lo empezó a hacer así, me di cuenta que cada que iba a un reventón me decía que se la estaba pasando muy bien y en cuanto yo le preguntaba con quién estaba o, o dónde estaba, ya no volvía a contestar. ¿no? Entonces yo ya, o sea, para eso nos sirve identificar un narcisista, para que no nos estén chupando la sangre, ni el veneno, ni la energía de, todo lo que, <laughs> lo, importante que tenemos que fijarnos en nuestras vidas. Entonces, eh, y cuando reclamabas de repente así como de, no, pues es que tú y yo vemos muy diferente el mundo, somos muy diferentes, o sea, yo no quiero problemas, mejor seamos amigos, o sea, ¿saben? Así como en ese tema. Entonces hay que fijarse muy bien del venenocito que nos están dando con, con estos gaslighting, que es este tema. Eh, es, es, es, como eso que tú, o sea, tu percepción percibe, ¿no? Decir, no, pues no está bien que este güey esté volteando a ver así estas viejas. O no está bien que esta vieja esté saliendo a cenar todas las noches con clientes diferentes con esta minifalda hasta, hasta la garganta, ¿no? O sea, no, no está bien. No están bien muchas de estas cosas. Realmente no están bien. Él luego, cuando tú criticas o les dices algo a, la narcisista o narcisista, te van a decir, no, ni madre, eso es... No, qué mal pensado eres. Ay, yo tengo que ir con mis clientes todas las noches. Oye, pero ¿por qué te vistes así? Puedes vestirte más recatada. No, pues es que hacía calor. No, pues es que no, a mí no me vas a controlar como me estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo a ti cómo te vistas. Este, así como siempre te voltean la tortilla, ¿sabes? O sea, no hay como esta parte de negociación. Un narcisista nunca, acuérdense, nunca, nunca, nunca, nunca te va a pedir perdón. Y esta es otra forma en que podemos este, identificarlos, ¿no? No te piden jamás perdón. De hecho, este, otra probita que pueden hacer, que, puede ser infalible, este, inclusive cuando empiezan a salir con alguien, y empiezan a sospechar que, es un narcisista, por ejemplo, pídale un consejo sobre algo. Invente que tienen algún problema fuerte sobre algo y, este, y, vean qué consejo les va a dar, ¿no? Seguramente les van a decir, no, pues, este, mantente fuerte, tú puedes, pero no te van a dar ningún consejo, o sea, no te van a dar ningún consejo porque les vale madres, les valen madres tus problemas. O sea, sí te van a decir eso, pues ánimo, fuerte, pero no te van a dar ningún consejo. Ojo, esta es una señal también, ¿no? Entonces, y el gaslighting, este, por ejemplo, volviendo a ese tema, ¿no? De que primero te dan mucho amor y luego te retiran ese amor, ¿no? Y es un poco como ese pedo de, para que sientas, este, te, sientas este, necesitado, reacciones, ¿no? Para que veas lo, inútil que eres sin, su, presencia, ¿no? Primero te ayudan, te echan todas las porras. A ver, yo te contacto, fulano, me engano, que a ver si lo hacen, porque también son bien icones. Y, este, y ya cuando este, lo hacen, eh, pues de repente este, desaparecen, ¿no? Desaparecen, eh, tú te quejas y pues hay pedo, ¿no? Hay pedo porque acuérdense que tú, tú siempre tienes la culpa con nuestros narcisistas, ellos son inocentes. Este, el abandono de un narcisista es cruel y, extra, y extremo para que sientas lo inútil que eres en sus vidas y te lo creas. O sea, porque también cuando se reiteran no es cualquier cosita, ¿no? De repente es que te dejan de hablar días. ¿No? Y, es, y de repente pueden ser una frialdad, o sea, que nada que ver con los momentos anteriores donde pues todo estaba poca madre, perfecto, mm, mm, es todo lo contrario, es para que sientas ese rigor de ese abandono y vuelvas y caigas en su tela de araña y casi ruegues por ese por, por esa presencia narcisista, ¿no? Este, y te dañan de manera que tú crees que tú eres el culpable de todo y te hacen dudar de tu percepción y esto es precisamente lo que te destruye. O sea, esto no lo olviden. Cuando tu percepción y la de otra persona no se parecen, puede ser una situación normal, puede ser algo que las dos personas no piensen igual, pero nunca dudes de tu percepción. nuestra intuición es nuestro único nervio de defensa que tenemos con, un mundo tan devastador y tan desquiciado como el que vivimos ahora. Si no podemos confiar en nuestra intuición, estamos perdidos. Entonces, siempre que algo lo sientan aquí en la panza, en el, en el pecho, les esté diciendo puta atención, o sea, pongan atención, no lo ignoren. Paren un poco sus sentimientos, no enloquezcan, no, no se entrejen rápidamente a alguien hasta que no tengan muy seguro de qué tipo de persona es. A veces de veras que son unos expertos y unas expertas de estas arañas, o sea, entonces va a ser muy difícil, entonces tiene que poner mucha atención y si algo aquí les dice que no está bien, estas desapariciones, esto de que ya no me contestó, aunque el otro me está diciendo que es buena onda, ay, oye, me comunicó que estaba de reventón con sus amigos, hasta me mandó la foto con sus amigos, pero tú estás sintiendo que algo no está bien, pon atención y trata de hablar las cosas. Y si esta persona no quiere hablar las cosas y voltea la tortilla echándote la culpa a ti, ojo, ojo. Esta es una forma de identificar un narcisista. Entonces, pongan sus comentarios abajo, pongan sus experiencias, compártanlas con los demás, de verdad, ayuda muchísimo, porque todos los narcisistas este, son, son parecidos, muy parecidos, tienen la misma enfermedad este, del trastorno personal narcisista, pero no todos hacen lo mismo. Entonces, eh, y de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo. Pónganle like, compártelo y seguimos aquí.